Salam. Pergi mana? Hah? Pergi sekolah? Kau pergi mana? Tak nak elok ni. Hmm. Kau gelap apa? Kau tanya elok kau pergi mana? Di sekolah. Sekarang aku dua. Orang balik aku satu. Sejam ni kau pergi mana? Sisi. Bawa pergi sisi. Main game ah. Sampai aja aku di sisi. Aku tanya dengan Lauren Kawan Kau kelak apa? Aku tanya elok-elok Huan Pergi mana? Pergi sisi